Здорово, чуваки, вітаю всіх у четвертій частині. Ну, що пішли далі? Так. Сохранення. Значить, щось має бути хуйове. Якщо сохранення, то по-любому щось недобре. Я вже... Та ж, це ж... Ага. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. Та тут а... і в кінці він скаже, приходіть до нас на службу, станьте ближчим до Єгови, так? Ага, верхні етажі. Чувак, тебе що нема батарейки, йоп же ж твою мать. Якийсь ти несерйозний, ти не с теперішнього часу. Так, туди. Туди дороги нема, понятно. Ага. Щось хуй має бути. По-любому той жаробас, блядь, їбаний. Я вже бачу якусь тінь. тен терен тен тен тен Я, коротше, там один коридор пропустив, але... Просто знаючи ці груші, якщо я пішов сюди, то там по-любому дороги немає. Або я ошибаюсь. Так, щось, походу, я вже тут була. Скільки там батарейок, ну? Бля. Хуяво. Що у нас тут? Треба поспішити, бо якщо я потрачу всі батарейки, то це буде жопа. Ага, ще одне сохранення. Ну тут уже по-любому піздець. Так, надіюсь тут. Ага, хуй, там. Нічого не нажимається. Щиток, ніхуя. Тут. Хоч би одна батарейка, хоч би одна. Що писало? Провтикав прочитати. А, блядь. эти подсказки, ёбани. Зараз по-любому це рило, блядь, вилізе так там, де не надо. Коли батарей вже майже не буде, він як завжди появиться. Коротше так, треба шукати путі відходу. Ага, охуєть. Так, минуточку. Тут болы. Так, тут, походу, тоже болы. Ага, ну тут тут пиздец, короче. Я не знаю, что учиняю, но... Ну, Ёб же ж твою мать. Ой, блядь. Сука, дебил. Тут, я надіюсь, відкрито. Так. Будемо надіятися, що ти, чувак, допригнеш. А ніхуїще собі, бля. Ну я ще раз попробую. Вдруг получиться. Так. Пробую. Да. Не зря я паркуром занимался 5 років. Але тут, блин, закрыто же, наверное. И зря я сюда скакал. О, Вот так диво дивина, виріс хуй у кабана. А тут закрыто. Ну да. Фу-фу-фу. Ага, это ты. Тут закрыто. Наверное ж... на, тут вообще нема підлоги. Коротше, ще на один поверх вверх. Надіюсь, тут якось проще це буде. Ну, що там з ліфтом? Ні, ліфта нема, так як і раніше. Ага, ключ, понятно. Знов та історія з ключами. Прям як до антивіруса ключі. Кожен раз треба якийсь ключ. Ну а куди тут? Та ну, не кажи, що назад вертатись. Я не хочу назад. Надіюсь, тут я куди піти, да. Блін, в мене 4 батарейки, я ще досі ні одну не знайшов. Це хірово трохи. Тут тупік. Трохи херово. Головне, щоб я зараз не психанув і не зайшов в старенький артмані і не нафігачив собі тисячу батареек. Шо-шо, для жолоба в прачечной нужны три предохранителя. Ёб твою мать, ну що не можна просто, блін. Треба предохранитель. Ой, прачечно, так. Якісь є намеки на прачечну, поки що не бачу ні одного. Ні на батарейку, ні на прачечну. Так, цей чувак може встати. Ну, провіряємо. Ну. Та ні, походу, здох. Прачечна. Ні, це щось не то. Це той, що нападаючий, да? По-любому предохранитель десь там. Так, як би нам провірити? Давайте подивимося, куди тут можна тікати, якщо що. Коротше, найду. Ну що? Ти тут? Чи ти неадекват? Блять, тут ще є батарейка, ну. Я рискну здоров'ям. Ага. Тут усе заскриптовано. Так. Сука, бери скорше. Блять, мене ж дернуло. Куда? Не люка ніхуя тобі, блядь. Сука. Ого, все, жопа. Тікай, тікай. Я ж не знав, що він може звідти мене витягнути. Так, треба згадувати, згадувати, куди бігти. Тут наліво по-любому. А далі як ми втечемо? Дирка. Дирка у вікні має бути. Може він так далеко не бігає? Сука, бігає. Дирка у вікні, от вона. Так, якщо музика затихла, значить він уже не може в дирку пролізти. Да. Я що перезарядив? Ай йоб твою мать. А ні, він може у вікна пригати? А чого ж він за мною не поліз? Добре, це я взяв лише один, а другий де? Тут взагалі три, походу, слота. Три? А йоб твою мать, три! Добре, йдемо за ним. Та всрався я на тебе, що мені? Так. Коротше, щось я херовий знайшов прохід, якщо чесно. Кудись я не туди пішов. Шукай, шукай, шукай, от, давай, бери. Так, гейм по кругу. Блін, я вже починаю потіти, сука, з вашими, блін, дегенератами. Де? Ще один, підсвічуйся. Підсвічуйся, що нема? Похуй буде поки що один. Там, походу, можна було шафу відсунути. Так, де то вікно? Так, одне вікно, давай різко в друге, чувак, різко в друге. Все. А, значить це типа наша схованка, він сюди не лізе. Ну хоч це добре. Ха-ха-ха, треба почекати. Ну добре, я два взяв, а де третій? Коротше, я це чекати не дуже люблю. Так, ще десь треба знайти один. Коротше, поки що закінчуємо. Добре, до слідущого етапу. Пока.